Yeah, she wanna throw me the cash. Yo tengo mi flow, lo ves. No, tú no me quieres joder. Mm, yeah, yeah. Las bitch, me llaman again. Yo tengo mi flow, lo ves. No, tú no me quieres joder. Me tiré esa rata me quieren ver muerto Fumo con puta me echan un vento Voy preso como ni estoy contento Cuando quiero yo las llamo y le entro en el punto con los menos dentro Baby se yo le doy movimiento Por eso es que lo mato, no te miento Tú no son tipo los betos to the bottom, mami Mami todo lo que sabes, baby Si te busco en el carro, viene Aunque yo sea un malo, oh. Soy un to churi bottom, mami Mami todo lo que sabes, baby Si te busco en el carro, viene Aunque yo sea un malo pues ya me fui de plug. Oh, cuéntame el flux. I got bitches like you. I'm fucking on tune. Boom, boom, on a mill, mami. Es que tú en mi modelo quemada con una baby, tú eres como un Kylie. Mis picas te parecieron de Dala en el barrio la nueve se dispara. Con los polis nunca sabemos nada, no es calabozo esperando mañana. Mi pana cuenta por mí todo el chi, yo te conozco, no hables de mí. No te enamores, baja a sufrir. Estamos en el business, metí en el D. En la fiesta me lleva a tu gata, en la cuenta siempre número y paca. Prendo cara y esa cosa arrebata. Yeah, she wanna throw me the cash. You tengo mi flow, ves. No, tú no me quieres joder. Yeah, yeah. Las bitches me llaman de gang. Yo tengo mi flow, ves. No, tú no me quieres joder. Uh.